Ofiin bulle ofiin Wayyaa wayyaa gadaa gaaddiddoftuu faaya karrayyu. Wayyaa wayyaa karrayyu. Wayyaa wayyaa gadaa gaaddiddoftuu faaya karrayyu. Wayyaa wayyaa karrayyu. Waya, waya, gada, wargi, meda, maya, garrayo. Horsan, sere. Dooli seenee seeneen ofiin kule ofiin kule awwelaa namaa namaa jechuudha. Seeneen seeneen